Bueno gente, acá un pequeño disclaimer y es que mientras estaba grabando el video que están viendo en pantalla, al final de la grabación me di cuenta de que no había conectado mi micrófono a mi computadora, entonces no se grabó nada de mi voz obviamente. Pero bueno, espero que les guste el video, aunque no tenga voz, será uno de los únicos videos sin voz. Pero bueno.